hello and welcome friends Python के अंदर डबल एस्ट्रेक सिंबल का क्या मतलब है हाँ एक मतलब है कि सिंगल एस्टेक सिंबल लगा हुआ है तो वहां मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं डबल एस्टेक सिंबल का शायद मतलब ये होता है कि स्क्वायर के लिए यूज किया जाता है लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ खास है तो चलिए यहाँ पे डेफ की का यूज करके एक फंक्शन हम बना लेते हैं तो function F U N fun नाम से बनाते हैं और फन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे डबल एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे यहाँ पे लिखता हूँ एच और यहाँ पे कॉलन तो आता ही है ये तो आप जानते ही हैं अब आपको एंटर सिंपली कर देना है प्रेस और यहाँ पर आते ही प्रिंट फंक्शन का यूज करना है प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पर एच लगा दिया है अब यहाँ पर बारी है इस फंक्शन को कॉल करने की और उससे भी पहले हम यहाँ पे करवाएंगे रिटर्न तो ये लिखा return R E T U R N return कर दिया यहाँ पे एंटर किया और यहां पे अब कॉल करते हैं फन अब फन लिखा हमने और यहां पे क्या करते हैं a is equal to twelve comma B is equal to and c is equal to fourteen दे देते हैं तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया है लिखने के बाद अब इसको चलाने के बारी तो F5 प्रेस करके इसको चला भी देते हैं तो यहां पर देखिए ये जो है स्टाइल आपको कैसी लगी यहां पे देखिए लिखा हमने कैसा है और यहां पर आ किस तरह से रहा है ठीक है